Satria ny sampana tily dia sampana mitaiza amin'ny fanompoana dia ampianarina ho tompon'andraikitry ny tenany, tompon'andraikitry ny hafa ary tompon'andraikitra manoloana an'Andriamanitra ny zaza beazina. Araka izany dia voaofana hanompo ny tily ka tsy mahagaga raha lasa tompon'andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana izy rehefa lehibe. Manao asa soa sy fiantrana. Vonona hanasoa ny hafa ny skoto. Lalàna tily fahatelo. Tsy mandà fa rehefa irahana na vao antso dia mandeha am-pifaliana. Miezaka manao asa soa iray isan'andro. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo, Aza manadino hanao soa sy hiantra fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Mijoro vavolombelon' ny hatsaran'ny asan' Andriamanitra sady manaja ny tontolo iainana sy ny zavaboary koa ny tily, ary dia miezaka mikolo azy fatratra, toy ny nandrasan' Andriamanitra tamin'i Adama tao Edena. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralelaka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Genesisy toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo. Araka izany dia tsy kisendrasendra no nanaovan'Andriamanitra ahy sy anao ho Malagasy, koa adidy ny mandray anjara amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara, ilay sahy Edena nomen'Andriamanitra ny Malagasy. Ary adidy toy izany koa ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena eto Frantsa. Satria tsy kisendrasendra koa no nametrahan'Andriamanitra antsika onona eto. Izany rehetra izany anefa dia adidy tanterahana amin'ny fomba rehetra izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Isan'ny fototra iorenan'ny tily rahateo ny hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana. Lafiny hafa, havan'ny olona rehetra. Tsy nifidy saranga na fiaviana ny tily. Tamin'ity taona ity dia hitantsika teo anivon'ny fiarahamonina nampitain'ny haino aman-jery maro fa mirongatra indray ny fankahalana ny hafa tsy mitovy fihodirana amin'ny tena. Toa mihamahazo laka indray ny fanambaniana ny mainty hoditra, indrindra any Etazonia. Ny tily dia mijoro vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. fa tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Galatiana toko fahatelo andininy fahavalo amby roapolo. Ny tily koa dia mahery fo ary maharitra amin'ny asany. Izany no antony ampandalovana azy sedra mba hananany faharetana sy hatratrarany ny tanjona tokony hotratrariny. Ilaina izany toe-panahy izany amin'ny tanany ny asa iraka rehetra. Manana fiainam-bavaka sy fanetren-tena hiankina tanteraka amin'ny Tompo izy ao anatin'izany sedra lalovana izany ary ao no hanovozany ilay herin'ny Tompo mampavitrika azy sy mampandresy azy. Tsy hiandry fahafahana ngezabe ny tily vao hanao zavatra fa miaina amin'ny zava-misy ary miezaka manatsara izany. Mandehana amin'izao herinao izao, Jehovah no momba anao, Mpitsara toko fahenina, andininy fahefatra ambin'ny folo. Ary dia izany indrindra koa no manetsika ny fivondronana Capitol Toulouse hanohy ny fanabeazana tily na dia nandalo fotoan-tsarotra aza ny fikambanana tao anatin'ity taona ity nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona. Amin'izao fotoana izao kosa dia mahafaly anay ny hizara anaran'olona vitsivitsy tompon'andraikitra ambony teo amin'ny firenena sy ny fiangonana ary ny fiarahamonina izay nandalo fanabeazana tily ary izany dia ho fijoroana vavolombelona. Voalohany tamin'izy ireny ohatra dia nisy ny Professeur Albert Rakoto Ratsimamanga, siantifika, mpitsabo sady mpikaroka, fa izany olona izany koa dia diplomate ary isan'ny skoto voalohany notazanin'ny fikambanana tiany eto Madagasikara. Izy sy ny vadiny no namorona ny IMRA, Institut Malgache des Recherches Appliquées, antsoina koa taty aoriana hoe Fondation Albert et Suzanne Ratsimamanga. Tena nitrandraka ny soa rehetra azo avy amin'ny zavaboary izany olona izany mba hitsaboana ny vahoaka malagasy ary ny nahafahany nanangana izany toeram-pikarohana lehibe isan'ny lehibe indrindra any Afrika izany dia noho ny vola be azony tamin'ny famokarany fanafody anankiray natsoina hoe Madecasol ary fanafody izay mbola ampiasaina eran-tany hatramin'izao. Dia ny olo-malaza hafa koa izay nandalo ny fanabeazana tily dia teo koa euh, Andriamatoa Georges Andriamanantena, mpanao gazety, mpanao hosodoko, mpanoratra, poeta, fantatra amin'ny anarana hoe Rado. Namoaka ireo tononkalo maro izay nivoy ny fitiavan-tanindrazana sy ny kolontsaina sy fahendrena malagasy izy ary hita taratra tamin'ny sanganasany ny fijoroan'ny Vavolombelon'i Jesoa Kristy. Nanoratra tonom-bavaka maro, hira betsaka izy ary namorona ilay hira tily malaza hoe Indreto vonona. Tamin'ny valan-dresaka nifanaovany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny taona valo sy roa arivo, volana vitsivitsy talohan'ny nahafatesany, dia nitantara i Rado fa nandalo fitazana tily izy mirahalahy mpiray tampo. Manampy ny fitazana maha olona koa izany, hoy izy, ahiafy, mahay mikarataka mba tsy ho very mandeha, ahaleo tena ary ahalala ny tontolon'ny fiarahamonina, ho tia tanindrazana sy hatahotra an'Andriamanitra. Ny fita zana tily, ny fita zana kristianina sy ny fianam-bavaka, izany rehetra izany mitambatra no lasitra nibeazanay mianadahavy, hoy i Rado. Ekeko marina ankehitriny, hoy izy ihany, fa ny fanolokoloana sy fanabeazana ao an-tokantrano toy izay natao taminay no antoka voalohany haha-firenena vanona ny firenena. Raha tsy any amin'ny andron'ny fahazazana no voataiza ny zanaka mba hahalala ny sori-dalana tiana halehany dia firenena poakaty feno tsangan'olona tsy misy ilana azy ny firenena, hoy Rado tamin'ny volana mey valo sy roa arivo. Dia toy izany koa mazava ho azy eo amin'ny sehatry ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ny fanabeazana tily dia tontosaina. eto anivon'ny Fiangonana fa entin'ny zaza sy ny tanora beazina hanompo tsy ny Fiangonana ihany fa ny fianakaviany sy ny fireneny. Fa ny olona mety fantatsika amin'izao fotoana izao an, nandalo fanabeazana tily dia misy koa ny Pasteur Irako Andriamahasoa Ami, mpitondra fivavahana, filohan'ny Fiangonana Rahavavy fjkm. fa isika koa euh, dia nanana ny flou synodaly euh, fpama teo aloha pasteur révérend jean ravalotera andriamaroasina euh, flou railovy no nalalana nalalany ti azy a izy koa zany a dia nandalo fanabeazana tily ary dia nampivelatra be izany fitazana zany a nandritra ny nitondrany ny FPMA. Fa raha tsy handeha hitady lavitra isika, ny filohan'ny fiangonana FPMA Toulouse am-perinasa koa, Solofo Rajaobelina, dia efa nandalo fanabeazana scout ihany koa tany Madagasikara. Fanomezana antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Ny tenako dia efa nandalo tao amin'ny skoto tany Madagasikara tamin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo taonako teo no eo, tao amin'ny fivondronana fahasivy ambin'ny folo tao amin'ny fiangonana Ambonin'Ampahamarinana ny tenako tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny chef d'equipe koa tamin'izany aho, nitarika ankizy ataoko hoe dimy na enina izany tao amin'ny Louvre tao. Nahafinaritra tokoa ny fiainana skoto, ny fampianarana, ny fitaizana ny maro samihafa noraisiko tamin'ireo mpanabe marobe izay soavako ny Tompo. Ny tena nahafinaritra tamin'ireny dia ny lasy, ny lasy natao any amin'ny toerana anankiray tsy dia lavitry ny Antananarivo fa misintaka miala ao amin'ny tokantrano iray aman-dreny ary mianatra zavatra marobe. amin'ny fiainana andavanandro izay izay ilaina tokoa. Ka dia mampirisika antsika rehetra hampiditra ny zanakareo ao amin'ny tily tompoko fa mahasoa tokoa ny fitaizana ao. Misaotra tompoko. Ampifaliana no entiko miarahaba ny fiangonana manontolo. Ndreto ianareo mpitaiza mpanabe napetraka aminareo ny fitaizana ny ireo zanatsika anatin'ny fiangonana ka de raiso ny andraikitra izay omena anareo tafio fahamarinana ny valahanareo ary eto ampitiavana reto zanatsika ami'ny fanabeazana sy ny fikolokoloana ireo zanatsika amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ny alalan'ny lalao sy ny Euh, fiainana amin'ny skoto. Matoky an'Andriamanitra itsika ary izara ny traikefa izay efa ananantsika ho an'ireo zanatsika mba ho beazintsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Misaotra ihany koa ireo ray aman-dreny izay nanome fatokisana anay amin'ny fitaizana ireo zanatsika. Nefa tsy ho vitanay samirery izany fitaizana izany raha tsy eo koa ianareo ray aman-dreny miara-misalahy aminay sady tongotra miara-mamindra isika ary soroka miara-milanja amin'izany adidy lehibe amin'ny fitaizana ny zanatsika izany. Fananako amin'ny euh, epistily ho an'ny Hebreo izy ity, toko fahenina, andininy fahafolo. vaky toy izao fa Andriamanitra tsy mba marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay asehonareo ho voninahitry ny anarany raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany dia misaotra isaorana izay rehetra ataontsika fa ho voninahitra an'Andriamanitra iray ihany misaotra tompoko Fa miarahaba anse any misy anse any amin'izao tontolo andro zao euh, ahoana no fomba anehoana izany hoe fanompoana ny hafa amin'ny mahatily euh, misy lalàna zay eo amin'ny lalàna tily milaza hoe vonana soa ny namana ny tily io zany de efa mafeha ny hoe manompo ny hafa ny tily Ah, ohatra manana ohatra any am-pianarana havanana kosa amina taranja matematika misy namana sesy maro manana fahasahiranana tsy misalasala avy hatrany se mandeha manampy azy ary manao an'izany Tsara fa tsy ataoko totofo. Zay zany zao dia voafono sehatra re isehoan'ilay hoe tily manompo ny hafa. Ary manao zavatra tsara izay dia toe-tsaina tahafintsika amin'ilay Ray Mpahary izay tsara sady mpanao ny tsara. Misaotra an'ise ary mirary soa an'ise. Faly miaraba an'ise nahatratra izao Fa enimpolo taona nazahoantsika ny fahaleovantena izao, manoa lalàna ny tsily, ao anatin'ny didy folo ny tsily izany. Tsy miandry terena na miandry sazy, izay vao hanara-dalàna, fa atao an-tsaina sy iainana mihitsy hoe mahasoa ny mpiara-belona amiko sy mahasoa ny tenako ny fanarahako lalàna. Tsy hoe toaviko fotsiny, fa atao an-tsitrapo sy atao am-pifaliana. Hello, Nancy Rakoutmala, la maman de Lucas, une maman qui est fortement attachée aux valeurs du scoutisme et notamment du sens de l'entraide et du service que les grands frères et sœurs de Lucas ont expérimenté en tant que euh, scout du Québec à Montréal. Raison pour laquelle euh, Lucas fait partie des TIL actuellement et autre raison aussi pour laquelle je suis membre du bureau d'études depuis bientôt 5 ans. Bye bye Le scoutisme m'a appris l'importance du rôle de chacun au sein d'un groupe et l'unité. On a tous reçu des capacités que l'on doit mettre au service du groupe ou de la communauté. Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tena moa dia skoto tranainy ary ray aman-dreny skoto ihany koa. Ny fiainana amin'ny maha skoto no asiana resaka kely dia mahaiza-danja amin'ny maha skoto ny fifanampiana indrindra eo amin'ny fiaraha-monina sy ny manodidina. Manome ohatra vitsivitsy aho ny fanampiana ohatra mahita olona mitondra entana mavesatra. dia manontany ianao fa tsy izay nafotsiny izy ary ampiana. Mahita olona maratra dia antonina ihany koa dia anontaniana ary raha misy azonao atao dia ampiana izy, raha tsisy kosa dia miantso ny secours ianao ary raha mahita olona malahelo na mitomany indrindra moa fa miady dia anjarako no manampy azy ireo ary anjarako ihany koa no mampilamina azy Bonjour. Qu'est-ce que je ferais pour aider les autres en tant que scout À la maison, je pourrais aider mes parents à faire les tâches quotidiennes, ou les tâches ménagères, ou bien la cuisine, ou bien d'autres choses. Dans la rue, si des personnes au quotidien ont du mal à porter les choses et qu'ils sont sur mon chemin, je pourrais éventuellement les aider à les porter jusqu'à chez elles. Dans une bagarre, si deux personnes se battent ou bien plusieurs personnes ne s'entendent pas, sont trouvent énervées se battent, soit je réglerai ça moi-même, mais dans le pire des cas, j'appellerai une grande personne. Et si quelqu'un s'est blessé dans la rue et qui vraiment il a besoin d'urgence, il a besoin de soins d'urgence, j'appellerai les secours et j'attendrai jusqu'à ce qu'ils arrivent. Merci, au revoir. Voilà. Bonjour, je m'appelle Honesty. Moi, ce que j'aime dans le scoutisme, c'est les volcans, les champs autour du feu et, euh, et euh, les animés qu'on se fait là-bas. Et aussi euh, le, le ch national de Madagascar. Merci. J'ai commencé le scout à 8 ans. En tant que scout pour les autres, j'essaie de faire le maximum de bonnes actions tous les jours. Euh, comment je, montre mon service auprès des autres et de ma patrie à travers le scoutisme Eh bien, euh, dans le scoutisme, il y a une loi qui dit que l'éclaireur vit en équipe et une autre qui dit qu'il met ses compétences au service des autres. Et euh, donc on voit vraiment que le scoutisme est vraiment articulé autour de la vie en groupe, autour du collectif. Et donc c'est en évoluant euh, dans le scoutisme que j'ai appris vraiment à développer ces valeurs-là, ces valeurs d'entraide, et, euh, donc de les pratiquer euh, également dans ma vie au quotidien. Comment ça peut se manifester Eh bien tout simplement, le venir en aide aux gens me vient tout naturellement. Par exemple, si je vois quelqu'un qui, est tombé dans la rue, je vais systématiquement venir l'aider. ou, alors donner de l'argent aux pauvres. Donc c'est aussi une manière de, d'aider sa patrie, donc que ce soit la patrie à Madagascar ou la patrie d'accueil, euh, la France. Donc moi c'est comme ça que, euh, que je mets en pratique euh, ce que j'ai appris au scoutisme. Alors pour ma part, le scout m'a appris à aider ceux qui sont dans le besoin, à, vivre en communauté, nous apprennent aussi à se responsabiliser assez vite, à, se débrouiller. Du coup, voilà, moi le scout, euh, ça m'a permis d'apprendre à vivre en communauté, euh, de me débrouiller toute seule euh, assez vite et, ça m'a ça m'a grandi. aussi d'un point spirituel, ça m'a beaucoup aidé parce que on apprend vraiment la parole de Dieu, vraiment tout en s'amusant, en, nous proposant plein d'activités et, voilà. Et du coup, ça nous permet aussi de, de les appliquer dans nos vies quotidiennes.